trying to put you in the worst mood I be one cleaner than your I really want to just to hurt you 抖音 病おはありませんか抖音。 悪い悪いはいあなた。抖音。 久しぶりだなおいおい <laughs> 黒姫殿だないかにもそうだ no, no. なんちって he playing Jay. 이러는마지막에시작을리는버떡할락히는몸이손에시네너무싫어내면에서잡아아래로나타나며내어깨를 は悟空でもベジータでもない俺は貴様を倒すものだおめえなんか指一本で十分だ 上飞舞，踏过了黄沙，穿过沙漠，曾明白天涯只处不醉，就让步。我走过的路，看过的日出，这就是我沿途。喝啤酒 うまいうまいうまいうまいうまいうまいうまいうまい